Bonjour et bienvenue à cette petite vidéo explicative dans laquelle on va euh, vous montrer comment ça marche dans, euh, IMT la euh, gestion, la synchronisation des applications C à travers VPP. Eh, on eh, eh, a une liste des applications qu'on a disponibles et ça applique pour les serveurs des écoles qui ont déjà installé la, MDM de Lazarus, notre propre MDM, et dans lequel l'Apple School Manager et son token est installé et ça marche on va choisir l'application qu'on veut installer ou désinstaller. Et ça fonctionne avec la même structure des sections, groupes et dispositifs, comme à toutes les fonctionnalités, tous les écrans de IMT Lazarus. On va choisir les groupes dans lesquels il doit être certain nombre de dispositifs euh, engagés. Et on va marquèrent les groupes dans lequel on veut déployer, on veut installer cette application qu'on vient de choisir. Donc, on marque un groupe, des groupes, un troisième, et on va appliquer l'échange. De la même façon, si on, si on voudrait effacer cette application, on va faire le contraire. On va démarquer les groupes pour déinstaller, pour effacer l'application, et on va appliquer les changements d'une nouvelle fois. Et ça, c'est tout. On va faire ça avec toutes les, toutes les applications qu'on a besoin ou qu'on désire. Et après ça, et on euh, vous recommande de, de mettre à jour, d'ajouter avec euh, les petits euh, boutons en haut, les boutons verts, pour ajouter les VPP pour être sûr que le changement a été euh, fait d'une manière succès, avec succès. Donc ça c'est tout, comme vous voyez, facile, simple et utile. Comme toujours, suivez-nous, suivez-nous dans nos réseaux professionnels et sociaux et à la prochaine. Merci.